Ja, hej och välkomna igen. Nu ska vi titta lite på kapitlet om energi. Vad är energi egentligen? Jo, energi det finns ju överallt runt omkring oss. Och några olika energiformer som vi har det är rörelseenergi, lägesenergi, elektrisk energi, kemisk energi, strålningsenergi och värmeenergi. Och det är det här som vi kommer oftast komma i kontakt med under den här kursen. Rörelseenergi och lägesenergi kommer vi titta på om en liten stund. Elektrisk energi är sånt vi får från väguttag kanske. Kemisk energi från bilbränsle. Strålningsenergi har vi från kärnkraftverk. Och samma sak värmeenergi när vi värmer någonting. Så att det finns många olika. Till exempel en bil som kör omvandlar kemisk energi från bränslet till rörelseenergi och värme. Om kommer ihåg från förra kapitlet så pratade vi om krafter. Och en kraft har både en riktning och en storlek. Det kallas för en vektoriell storlek. Så att vi har att den här att pilen här påvisar vilken riktning den är. Och pilens längd brukar påvisa hur stor den här kraften är. Dess storlek. Så till exempel om man drar en låda efter marken används en viss kraft för att få kraftlådan förflytta sig och kraften anges i, i Newton. Det pratade vi grann i förra kapitlet. Och då definierar man så att inom fysiken att arbete det är som produkten av en kraft och en sträcka. Att A är lika med kraft gånger sträcka. Och det viktiga här är att kraften måste vara i sträckans riktning. Det är den som vi har på. Så rör jag mig en sträcka så måste man beräkna, använda en kraft som går precis i den sträckans riktning. Till exempel här, om jag har en låda som dras ut med marken med kraften 10 Newton i en sträcka av 2 meter så har vi arbetet, kraften är 10 och sträckan är 2, alltså det vill säga 10 gånger 2 som är 20 Newtonmeter blir enheten. Då enheten för kraft är newton och enheten för sträcka är meter så blir enheten newtonmeter. Här har vi ett annat exempel. En person som styr en låda och den styr med 300 newton, den pålagda kraften. Så hur mycket arbete uträttar den här personen? Jo, han styr med 300 newton. Den resulterande kraften blir 175. Det är någonting helt annat. Det är det här som gör att vi får skapa accelerationen. Men arbetet är ju den här pålagda kraften, hur mycket kraft vi lägger på här. Kraft, nej, arbete lika med kraft gånger sträcka. Kraften var ju 300 och sträckan var ju 5 meter. Så det blir alltså 1500 newtonmeter får vi då. Men hur gör vi om det inte är längs sträckriktningen då? Till exempel här. Vi har ett en kloss som vi ska dra i tre meter. Men vi har en lutning här. Vi har alltså under tre 30 graders lutning så drar vi med 200, 200 Newton. Hur gör vi då? Jo, vi utgår fortfarande. Arbete är lika med kraft gånger sträcka. Men kraften måste vara i sträckans riktning. Om vi drar den här klossen så kommer den fara rakt åt höger men vi drar ju snett uppåt åt höger. Vi drar ju med 30 grader här. Vad måste vi då göra? Jo, då måste vi komposantuppdela den här kraften i en vertikal kraft och en horisontell kraft. Och den som kraft som är mest intressant är ju den här som är horisontella. Den här F2 för den följer ju rö sträckans rörelse, sträckans riktning. Så den här vi måste ta reda på. Och hur får vi reda på den? Jo, vi ser ju det här som en triangel då. Där vi har det här. Äh, som en triangel där 200 Newton är, är hypotenusan och F2 är alltså den närliggande linjen. Alltså det blir närliggande genom hypotenusan. Det är kos. Så kos 30 grader det är samma sak som F2 delat i 200. Och då får vi att F2, den här kraften i den horisontella leden, är 200 gånger kos 30. Så nu kan vi beräkna arbetet som F2 gånger sträckan. F2, det var ju 200 gånger kos 30 och sträckan var ju 3. Och räknar vi ut det så får vi ungefär 500 newtonmeter. Så mycket arbete uträttas på den här klossen då. Men det är inte bara att vi drar någonting, vi kan ju lyfta någonting. Då uträttar vi också ett arbete. Till exempel den här. Vi ska lyfta den här lådan i en och en halv meter rakt upp. Och då använder vi den här kraften. Den kraften som vi måste påverka är tyngden på den här lådan. Det är 2 kilo, tyngdkraften är 9,82. Alltså blir kraften för att kunna lyfta den här 19,64 Newton. Arbetar vi fortfarande. Denna kraft verkar under den här sträckan en och en halv meter och då får vi då att arbete blir kraft gånger sträcka Kraften var 19,64. Vi hade 1,5 meter. Alltså får vi 29,46 Nm. Så mycket arbete krävs det för att förflytta den här lådan 1,5 meter rakt upp.